ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩාස් මියසික් ෆෙස්ටිවල් ඇත්තටම මේ නම කිව ගමන් ඔයාලගේ ඔඩුවට එන්නේ ටුමෝරෝලෑන් ගැන මේක තමයි ලෝක තියෙන ලොකුම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩාස් මියසික් ෆෙස්ටිවල් එක ඉතින් අද අපි බලමු මේක මොනවගේ මියසික් ෆෙස්ටිවල් එකක්ද මොකක්ද මේක තියෙන විශේෂත්වය කියලා මේ කතාව එහෙමත් නැත්තම් ටුමෝරෝලෑන්ඩ් සංකල්පය මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්නේ IDNT සමාගම සමග එක්ව මනු බියස් සහ මිචෙල් බියස් සහෝදරයන් දෙදෙනා. ඒ 2005 වසරේදී 2005 වසරේ අගෝස්තු මාස 14 වෙනිදා බෙල්ජියමේදී පැවැත්වූ මෙම ප්‍රසංගය සඳහා 9000ක ප්‍රමණ ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් සහභාගී වී තිබෙනවා. තව දෙයට ලෝක ප්‍රකට DJ ප්‍රවීණයන් කිහිප දෙනෙකුත් සහභාගී වී තිබෙනවා. එතැන් පටන් සහභාගි වන්නන්ට නැවුම් අත්දැකින් එක් කරමින් දෙදස් දානමය වසර දක්වා සෑම වසරකම අති උත්කර්ශවත් අයුරින් මෙම ප්‍රසංගය පවත්වා තිබෙන. ආරම්භයේදී නමදහක් වැනි පිරිසක් සහභාගි වුවත් මේ වන විට ඒ කියන්නේ දෙදස් දහනමය වසර වන විට ලක්ෂ හතර දක්වා එය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඇයි මෙච්චර දුරක් ගෙවාගෙන ලෝපුරා සිටින පිරිස් බෙල්ජියමට එන්නේ? මොකක්ද මෙහි තියෙන විශේෂත්වය? පළවෙනි එක තමයි මොන ප්‍රසංගයේ ලෝ පැවැත්වෙන අනිත් ප්‍රසංග වලට වඩා Tamanගේ තේමාව වසරින් වසර වෙනස් කිරීම. ඊට ආකර්ශනීය අයුරින් ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ කියන්නේ එයට පැමිණෙන්නන්හට Taman සිටින්නේ වෙනම ලෝකයකයි සිතනසේ නිර්මාණය කිරීම. දෙවනි කාරණාව තමයි තමන් නාස කරන ලෝප්‍රකට ඩීජස්ලා ඔක්කොම වගේ එකම වේදිකාවක බලාගන්න පුළුවන්ගේ. ඒ වගේම තමන් කැමති මියසික් ස්ටයිල්ස් වෙන වෙනම අහන්න ඕනත් මේන් ස්ටේජ්කට අමතරව තවත් ස්ථානවල වෙනම මිනිස්ටේජ් සාදාතිබෙන. දවසේ පැයි විසි අතර දිනතුනත් අකණ්ඩව තමන් නාස කරන සංගීතය මෙහිදී රසවිඳීමට ඉඩකට ලබාදී තිබෙනවා. නවතම පන්නේ ලයිට් සිිස්ටම් සහ සෞන් සිිස්ටම් අලුත්ම තාක්ෂණක උපකරණ සියල්ලක්ම වගේ මෙහි සමන්විත වෙනවා ප්‍රධානම කාරණය වෙන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක හොඳට ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ ඉවෙන්ට් එකට එන අයට කිසිම කරදරයක් නැතුව නිදහසේ සැරිසරමින් තමන්ට සිත්සේ විනෝද වීමට ඉඩ සලස්වා දී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සෑම අවුරුද්දකම ලෝකයේ සියලු දෙසින් අතිවිශාල පිරිසක් තම නිවාඩුව ගත කරන්න විනෝදවන්න එන්නේ. ජාති ආගම් වර්ණ ભેද සියල්ල අමතක කර හුදෙක් විනෝදාස්වාදය සඳහා නම් පමණයි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුලේ කැම්පින් සයිට් හදාගන්න. ඒ වගේම ඕනෑම මට්ටමක හෝටලයක් වෙන් කරන් ඉන්නත් ඔබට පුළුවන්. මේ තමන්ගේ බජට් එකට ගැලපෙන හෝටල් වගේම ඩොලර් 5000 දක්වා මිලකට ලබාගත හැකි සුපිරි හෝටල්ද දක්නට ලැබෙනවා. මෙහිදී මුදල් භාවිතය අවම කර ඇති අතර සියලු වියදම් ඔබ කළ යුත්තේ ඔබට ලබා දී ඇති විශේෂ අත්පලඳුනාව උපයෝගී කරගෙන හෝ ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මගින් එමගින් ඔබට අවශ්‍ය කෑමබීම ඇඳුම් පැළඳුම් වැනි නොයෙකුත් දේවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර විනෝධ ක්‍රීඩාවලය දෙන්නද හැකියාව ලැබෙනවා. ඇත්තරම කිව්වොත් මේක තීම් පාකිරා. මේ සඳහාම වෙන් වූ රේඩියෝ චැනල් ප්‍රවාහන් සේවා වාගේම ටුමෝරෝලෑන් නමින් ගුවන් සේවයක්ද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා ලොව කිසිම කෙනෙකුට මේ වෙන්ට ගනම් කොපි කරන්න තියා හිතන්නවත් බැරිවෙන. ලෝකයේ මෙවැනිදේ කිරීමට උත්සාහ කළ ඒ සියල්ලක්ම අසාර්ථක වුණ අතර අකණ්ඩව මෙහි උසස් තත්ත්වය එහෙමත් නැත්තම් මෙහි කොලිටිය තියාගන්න මේ සංවිධාකයන්ට හැකි වෙලාදීම. දෙදස් දහට අවසානයේදී මේ සංවිධායකයන් අලුත් දෙයක් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඒ සීතකාලයේදී තවත් සංදර්ශනයක් පවත්වන බවට. ඒ අනුව පසුගිය වසරේ යුරෝපයේ ඇල්ක්ස් කඳුවැටි ආශ්‍රිතව මාර්තුමාසයේදී මේ ප්‍රසංගය නැවතත් පවත්වනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපට දාඩම්බරවීමට කරුණක් තියෙන. ඒ අප රටේ ප්‍රසිද්ධ ඩීජේස්ලා වන සිලෙක්ට්‍රෝද පසුගිය කාලවල මෙම ඉවෙන්ට්වලට දායකත්වය ලබාදී තිබෙනවා. ඒ වගේම දැන් දැන් අපරට නියෝජනය කරමිනුත් නරබන්නන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ සඳහා සහභාගි වන නිසා අනෙකුත් රටවල් වල පොඩි අතර අපගේ සිංහ කොඩියන් ලෙන දෙෙන ආකාරය අපට දැකගන්නට හැකිවෙනවා. අවාසනාවකට ඔබාති කවුරුත් දන්නා කොරෝනා වසංගතය හේතු කරගෙන මෙවර නම් ටුමෝරෝල්ලෑන් ප්‍රසංගය සංවිධානය වෙන්නේ නෑ. අවසානයේදී එහි සංවිධායකයන් පවසන්නේ අලුත් අත්දැකීම් රැකත් අලුත්ම ප්‍රසංගයක් ළඟදීම ඔබ වෙතට ගෙන එන බවයි. අප ඔබ වෙත ලබා දුන් තොරතුරු වැදගත් කියා සිතුනා නම් අපගේ YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කර දිගටම අප සමග රැඳී සිටින්න. ස්තුතියි